السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم البنات عندنا في القناه اليوم ان شاء الله نشارك معكم بسيطله صغار مالحين مرحبا بكم البنات بسم الله نبداو ان شاء الله في المقادير عندي هنايا نص كيلو ديال الكروفيت وكيلو مخلط بين آه، الحوت الابيض وبين السيفيا نقطعتهم هكا صغار حيت غندير بسيط عيش صغيورين كنشحر كلشي دابا ان شاء الله ندوزو عندي هنايا واحد الليفه ديال الخزبره المعدنوس ما عنديهاش كلها غندير النص ديالها اللي غنصوب بها صوب بها سميتها الشمره اللي غادي نشمر بها هذا الحوت كله اللي عندي عندي هنايا واحد المعلقه تبان لكم مزيان واحد المعلقه ونص ديال العطريه ديال البصله ديال الحوت واحد نص معلقه ديال الخرقوم بلدي نص معلقه ديال الكمون نص معلقه كبيره ديال التحميره شويه ديال الملحه واحد المعلقه ديال الثومه بودره واحد الطريقه ديال سميتها ديال السودانيه وربع المعلقه ديال هذا الدبزه وضمه ديال الحوت واحد جوج معالق ديال الزبده آه، ربعه فصوص ديال الثومه كبارين حكيتهم هكا غنشحر كلشي عندي هنايا واحد آه، خيمت واحد جوج معالق كبار ديال العصير ديال الحامض لاصوص الصوجة هنا واحد المعلقه ديال آه، مطشه ديال الحك ومعلقه ديال الهريسه الشعريه الصينيه واحد آه، جوج سميتهم جوج بوطات هذوك مربعات ديال الشعريه الصينيه جديتهم وطلقتهم بالماء ديال الكروفيت ملي نقيت الكروفيت آه، داك الماء ديالو الماء ديال آه، ملي نقيت هكا الكروفيت داك الماء ديالو سلقته داك آه، هادو ديالو القشيرات ديالو سلقتهم الكرويسات والقشيرات سلقتهم هما اللي درت فيهم هاد الشعريه الصينيه عندي هنايا حتى هذا حتى هاد ال champignon ال champignon الكحل حتى هو نفس اللي داك الماء اللي طلقت به الشعريه الصينيه درتو حتى فهاد سميتو خليته حتى برد ما درتوش سخون خليته حتى برد عاد درتو فهاد الشعريه الصينيه بهاد عفوا البنات هاد سميتو هاد الشامبينيو باش طلق ليا عندي هنايا كانت هنا قيمه واحد الزليفه صغيره الحامض مصير مقطعته هكا والزيتون حتى هو قطعته هكا قطعته صغيور هكا شلطو بهذيك سميتها ديال شلط بها الربيع وهنايا عندي الشامبينيو الملعلب صافي نبداو ان شاء الله انا درت واحد جوج بصلات انا غنوزيهم لكم جوج بصلات في المقله كيتشحروا انا غنوزيهم لكم دابا انا درت هنايا واحد جوج بصلات درتهم كيتشحروا فهم بداو كيتحمروا ليا درت معاهم شويه الزيت البلديه وشويه الزيت الروميه غادي ندير ليهم دابا هما بداو كي بداو كيطيحوا مولي فهاد الزبيطه غادي نبدا ندير عليهم هادشي كله اللي عندي هنايا ندير الثومه ندير هاد الثومه غنصاوب الشاموله اللي غادي نشم الشامبل فيها داك الحوت اللي عندي ندير بصيله بالشحه ندير شويه طماطم البنات غير صغيورين غادي نزيد عليهم الخبز والمعدنوس كنغندير نص ديال الزليفه نخلي هاد شويه نزيدو هادشي ديال القط والهريسه وغنزيدو العطريه كلها الطعمة ديال الحوت غادي نطلقوها هاكا غادي نزيد العصير ديال الحمر غادي نزيد عليها عصير الحامض غندير لاصوص الصوجة من واحد جوج معالق يعني ديال الثقيله لاصوص الصوجة الثقيله شويه ونحيدو نفس هاد المقله هي يعني اللي غادي نقليو فيها الحوت هذاك الحوت اللي عندنا غادي نقليوه هنا في المقله هاد العطريه اللي بقات لينا هنا وهاد الشيء كاع اللي بقى لينا هنايا نخليوه في داك الحوت عاودنا ديك نفس المقله نزيد فيها شويه ديال الزبده هاد المعلقه ديال الزبده شويه ديال زيت البلديه ماشي شويه десерт люблю. Мамочку, да? معلقه ديال هاد الصوص ونشحرو شويه ونفيدو كده ريحه طالعه منه من هاد تنسمها بلاصتو اللي درنا له صافي عيش شحال شويه وغادي نشدو وندير بلاصتو الكسيبيه كنقوا غنضيف شويه ديال الكبديه ندير فيها شويه ديال الزبده 한입만3 0 오늘 할게요. 이렇게 이렇게. 이렇게. potlata nie rozpieszę, bo هنايا twoja wysoki cwa. باش باش كيما اللي دار وكيدوي ضروري تقبل ما يحبش ديك المره البلا نبقاو نديرو فيها الشعريه الصينيه خلاص تمدينا بالبصل بالشامول هادي مزيان نجيب معاهم هاد ايوا غنبقى نحركهم تيدخل لهم كلهم يدوا لنا لاصوص الصوص الجديد بين نشوف مزيان وندخل لهاديك لاصوص من تشي شي حتى شي ما شفتو نشفات نخليها شويه باش تلذذ لينا مزيان عاد نحيدها درت داك الماء اللي صفيت من الحوت هانتوما هو اللي زدتو فيها ملي صفيت من الحوت زدتو في الشعريه ما تلوحوش من الاحسن ما تلوحوش باش كاع الده اللي هبطت من من هادشي ديال الحوت كتشربوا لنا الشعريه راه كتجي بنينه تقدروا تاكلوا عليها هكذا كتجي فنه البنات بدات لينا الحشوه غادي نزيدو عليها الفرماج هنا فرماج حمر واحد خميت واحد ربعه المعالق كبار صافي وانا نعمر فيهم دابا تا خدنا تاعنا هذا البطاطا كلها هنايا عندي هنايا فالطبيط الصغيور حتى انا بغيتهم يصغيوري عندي هنايا درت واحد آه، هنايا واحد شويه ديال الزيت الزيت العاديه درت معاه واحد نص معلقه ديال الفلفله حمراء وواحد شويه ديال آه، السوداء ديال الهديسه ربع معلقه ديال الهديسه نبقى ندهنهم هكا الورقه ديالي صافي وندير الحشوه ونعمر الحشوه ندوز شويه ديال الحوت هذه شادي شو ديال الكروفيت كلشي ناخذوه لا لا بيض حتى شي حاجه غنسدها غير بهاد شويته محتاجوش البيض ولا شي حاجه كندير ورقه اخرى فوق منها سته ندير هاد البيسيل نقلب هكا ندهن شويه ديال شويه ديال الزيت Tome içine. Bakın. Safi. Su. Yakabiliriz. نحطو على حدانا نكملو كلشي صوب اخرى نبغيو نديرو نخلطو باش يطلع من داك الخليطه اللي دايرين باش تنسم لينا الورقه تيجي لذيذه الحشوه البنات راه جات بنينه جات فنه نديروها على حسابي كنت فرماج حماط شي غزاله سد عليها نجيب طبيت القدو نقلبوها فيه باش يتساعدنا ناخدو هاد البينتات هكا أنا كذاب راح نكمل كلشي البنات ونتلاقاو ان شاء الله اما كملتهم البنات كملتهم كلهم دابا غادي نغطيهم بهاد السلوفان مزيان وغادي نديرهم في الفريكو في الوقت اللي نحتاجهم في الوقت اللي نبغي نطيبهم فيه عاد نجبدهم نغطيهم مزيان باش ما يشموش لينا غنعاود نغلف عليهم مزيان بالسلوفان باش ما يشموش ليا الريحه ديال داكشي اللي كاين في الفريغو حتى اللحم ولا اي حاجه ديالنا في الفريغو ما يشموهاش صافي وملي غنبنا نديرهم غادي نثقبهم شي شويه نثقب نديرهم واحد سميتها واحد البرا معقمه ونثقبهم شويه باش ما يتفرقعوش ليا وندهنهم بداك الزيت اللي كنت كندير بيه داك شويه الزيت ومعها هاد نفس سميتو انا نوريكم عندي هنا بنفس بنفس هاد الخلطه ندهنهم مزيان صافي ونديرهم يطيبو صافي ديك الساعه نفينيهم نقادوهم باش ما بغينا نفينيهم باش ما بغينا بغينا نديرو الفرماج بغينا نديرو ليهم اي حاجه وبالصحه والراحه ويعجبكم الفيديو ما تنساوش واحد لايك البنات التشجيع وشكرا على المتابعه وشاركونا مع الاهل والاحباب ديالكم وشكرا على المتابعه والسلام عليكم شكرا بزاف على المتابعه